Reto para relaciones. Agradece tres cosas hermosas del otro. El reto es que el otro se entere. Crea formas de regalar autoestima y amor a tus cercanos. Expande luz desde tu centro. Solo podemos dar lo que tenemos dentro. Somos responsables de nuestra actitud. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, Cabe em treze das inteiras cabe uma penteadeira cabe nós dois, cabe até o meu amor, essa é o